Рік тому село Ягідне на Чернігівщині звільнили від російських окупантів. Жителі села майже 400 людей місяць пробули в заручниках. Їх тримали в шкільному підвалі площею 200 метрів. Стрес, задуха, відсутність ліків і їжі. Нелюдські умови не перенесли 11 людей і померли. Ще 10 були розстріляні окупантами. Відтоді весь світ знає підвал у Ягідному як підвал смерті. Пані Валентина провела тут із родиною найстрашніший місяць у житті. Тут не нестерпні умови, ви ж розумієте, не було ніякої ні гігієни, не було ніякої ем, можливості навіть дихати, задихалися. Е, ви ж розумієте, що в пожилих людей вже легені не так працюють, а тут це все дихать. Деякі сходили з розуму е, люди, бо було таке, що і кричали, і і, і звали, і ну це страшно, звісно, було. Вже вийшовши з підвалу смерті, люди побачили, що в селі не лишилося жодної вцілілої будівлі, а 16 були зруйновані вщент. Після деокупації люди стали масово виїздити з ягідного, бо умов для проживання на той час не було. Але вже в травні в селі почалася відбудова. Люди самі відновлюють багато. Е, держава е, надала нам матеріали добробат і волонтерські організації цими матеріалами користувалися, відновлювали людям будинки, а також. Е, з нами співпрацює дуже багато волонтерських е, і благодійних фондів і міжнародних організацій, які допомагають людям відновлювати е, свої будинки. Хата Тамари Андріївни згоріла першою у селі. 30 років тому вони разом з чоловіком звели дім своїми руками. Усе життя дбали, аби в ньому було затишно, допомагали дітям і внукам. А тепер замість дому саме каміння. Я не по салонах ніде не ходила, ні на курорти не їздила, і одежа моя ж така ж де дешевшеньки брала, все старалася, щоб в в хаті все було, щоб хазяйство повний двор був, кури були, свині були. Будинок пані Валентини четвертий у черзі на відновлення. А ось це перший у ягідному, який відновлюють з нуля. Будматеріали для нього та іще шести знищених осель оплатила Латвія. Всі будинки майже будуть однотипні: 60 квадратів е, е, площа. Е, будинку зараз в цьому будинку вже саме проходять внутрішні роботи, штукатурка, як ми бачимо, дах вже звели, вікна поставили. І зараз, не покладаючи рук, е, волонтери працюють в цьому будинку і відбудовують місцевим жителям. Тамара Андріївна з чоловіком поки мешкає у гуртожитку. Сподівається, що наступної зими вже зможе зайти у свою нову хату і мріє зібрати у ній усю родину. Хочу, щоб вона була крита верандами, щоб ми могли вечором посидіти під лісом на веранді. Так, оце я так, так ну така мрія в мене. Більшість мешканців ягідного вже повернулися додому. У річницю визволення до них приїхав президент і разом із зарубіжними гостями спустився у підвал смерті. І хочу подякувати також, окрім наших воїнів, всім місцевим жителям і місцевій владі. Кожного дня в цій окупації боролися за, за своє життя. Можу додати тільки одне: побачив все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів підвалі і з ведром замість туалета. Нині майже 200 будинків у Ягідному, які зруйнували окупанти, активно відбудовують. Місцеві жителі чекають на перемогу і сподіваються зустріти її у своїх домівках. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.